två, tre. Hej alla barn! Jag är ett paraply. Eh, jag tänkte börja vlogga, för folk har sagt till mig att jag borde börja vlogga. Simon, Simon! Du borde börja vlogga! Det är lite det jag håller på med. <laughs> eh, ja, eh, vlogga är alltså att man filmar sig själv när man pratar om saker man tänker på. Eh, och jag tänkte att det passar mig ganska bra eftersom jag tänker väldigt mycket. Det var någon kompis som sa det till mig för ett par år sedan. Simon, du tänker väldigt mycket. Och det gör jag. Ibland tänker jag väldigt smarta saker. Ibland tänker jag väldigt konstiga saker. Ofta tänker jag väldigt konstiga saker. Men både smarta saker och konstiga saker, eh, alla dessa tankar som jag har i min hjärna, det kanske kan vara kul att se på. Jag vet inte. Eh, och sen ibland, eh, så det här kommer att bli en blandning. Ibland kommer det bli say, eh, intressanta analyser om samtiden. Ibland kommer jag prata om eh, varför potatis har brunt skal. Eller vad är det för färg? <laughs> ibland kommer jag prata. <laughs> ibland, ibland kommer jag bara sätta på film, filmkameran och babbla om saker som jag inte har koll på vad jag är. Typ lite som nu. Eh, det blir bra. Prenumerera på min kanal. Det kommer jättefint. Det ska jag göra. Jaha, ska du? Det hade jag aldrig trott. <laughs> eh, tack för att du följer mig på min resa mot framtiden. Nu ska jag ta över världen. Ha det bra alla barn. God jul.